E na casa 8 é, acontece a síntese desse processo, desse, dessa jornada, desse ciclo, onde o, o, o herói é, realiza um sacrifício, ele abandona a sua vida para é, lutar por uma causa, né? e o resultado desse processo é, acontece uma evolução de status, ou seja, ele deixa de ser um, um guerreiro e passa a ser um nobre, e exatamente isso que configura essa evolução de status na narrativa do herói.